Du skal jo fandme dukke dig, Fritz. <laughs> Sat med sjov på så her lige i uge. Ja. Jo, det var så. Jeg troede kraft. Oh, <laughs> helvede så høj jeg blev. Åh, oh, i, i helvede også. Vi har lige stået og snakket om. Altså. Jo, det tror jeg. Der var nok lige hen og markere. <laughs> Ej, shit, jeg skulle lige have vendt mig om med kameraet her.